de Dieu. De Côte d'Ivoire, recevant avec foi et grande joie. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bravo, Amen. Amen. Now God bless you. By the way, I am happy to be in Ivory Coast. Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être en Côte d'Ivoire. My first time here, very beautiful nation. Ma première fois, un pays très beau. Hallelujah. Hallelujah. I want to celebrate Pastor Raoul and his dear wife. May Je God veux célébrer le pasteur Raoul et sa merveilleuse épouse. And um, by the grace of God, I, I intend to be brief with our discussion tonight so that we can, I know that our time is fast spent. Par la grâce de Dieu, mon intention, c'est d'être bref ce soir dans ce dont je vais parler parce que je sais que le temps est avancé. And then also because I think that um, even if you leave and return back home now, I think you received something really powerful. Et aussi parce que je crois que si vous deviez partir à la maison même maintenant, vous auriez déjà reçu quelque chose de puissant. Hallelujah. So Hallelujah. I think I'll just charge our hearts very briefly and then we'll pray. Je crois que je vais rapidement déclencher nos cœurs et puis on va prier. Hallelujah. Hallelujah. And then if for any reason you hear me sing in English. Et si pour une raison ou une autre vous m'entendez chanter en anglais. Bear with me. S'il vous plaît. And be ready to teach me French. N'abandonnez pas. Hallelujah. Hallelujah. Let's lift our hands one more time and ask the Lord to Give us a visitation Et demandez tonight. au Seigneur de nous accorder sa visitation ce soir. Someone praying, ask the Lord to give you an encounter. Est-ce que tu peux prier et demander au Seigneur de te permettre d'avoir une visitation? For in Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Please be seated. S'il vous plaît, asseyez-vous. Psalm 11 and verse 3. Le psaume 11, le verset 3. I believe that God put this program together. Je crois que le Seigneur a organisé ce programme. To charge our hearts. Pour euh, charger nos cœurs. I'm a student of revival. Et je suis un étudiant du réveil. I believe in the move of God. Je crois en la puissance de Dieu, au mouvement de Dieu. And I believe in the role that Africa has to play. Et je crois au rôle que l'Afrique doit jouer in God's end time revival. Dans le plan de réveil de Dieu pour la fin des temps. Hallelujah. Hallelujah. It is important for us to understand. Il est important pour nous de comprendre that God is in the business. Que Dieu se est dans Dieu se consacre of restoring spiritual patterns. Dieu, Dieu, est engagé dans le fait de restaurer les modèles spirituels. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Because the church as we know it. Parce que l'église telle que nous la connaissons. Even the church in Africa. Même l'église en Afrique. As wonderful as we commend ourselves in one area, aussi merveilleuse que nous pensons être dans un domaine donné, we need a serious restoration in another area. Nous avons également besoin d'une restauration sérieuse en d'autres domaines. And one of the assignments of the spirit of Elijah, et l'une des missions de l'esprit d'Élie, which is a prophetic spirit that foreruns the move of God, qui est un esprit prophétique qui dévance tout mouvement de Dieu, is to bring restoration consiste à apporter la restauration. the patterns of Ramener donc cette restauration selon le modèle divin. together? Est-ce qu'on est ensemble? When it was time for fire to Lorsqu'il était temps pour que le feu descende. La première chose qu'Élie a faite. Was not to fire C'était pas de prier pour que le feu tombe. first non, la première chose qu'il a faite. Was to C'était de réparer l'autel qui était brisé. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? There is a kind of grace. Il y a une sorte de There is a kind of unction. Il y a une sorte d'onction. There is a kind of fire. Il y a une sorte de feu. That has been hovering around Africa. Qui est qui surplombe l'Afrique depuis. But the reason why it is yet to fall. Mais la raison pour laquelle c'est toujours pas tombé. There are still things that need to be put in place. C'est parce qu'il y a encore des choses qui doivent être mises en ordre. My assignment tonight. Et ma mission ce soir. Is to call our hearts de nous interpeller to that place pour que nous arrivions à ce lieu where we begin to rebuild où nous allons commencer à even according to pattern à, à rebâtir selon le modèle so Psalm 11 and verse 3 alors Psalm 11 verset 3 The Bible says, La Bible dit, I'm reading in English now. Je vais lire en, en français. If the foundations be destroyed, Quand les fondements sont renversés, he said, What shall the righteous do? le juste que fera-t-il In architecture, en architecture, it is very easy to renovate a building, c'est très facile de rénover un bâtiment, even if it is dilapidated. même s'il est délabré. But it is very difficult, almost impossible mais to renovate a foundation. Mais c'est très difficile, presque impossible de rénover les fondations. In many buildings, il y a plusieurs bâtiments. The invisible part of the building ou la partie invisible du bâtiment is the part that sustains the structure. Est la partie qui soutient la structure. Usually, en général. The foundation goes into the ground. La fondation va au plus profond de la terre. And so when you look at a building, et lorsque vous regardez un bâtiment, where the building starts, là où le bâtiment commence de visu, is not where the building really starts. Ce n'est pas là que le bâtiment commence en réalité. Where the building starts, là où le bâtiment commence, is where the building connects to the foundation. C'est là où le bâtiment se connecte à la fondation. Are we together now? Est-ce qu'on est ensemble? Let me title my tonight. Permettez-moi de donner ce titre à mon appel. Authentic Christianity. L'appel que je veux vous lancer ce soir s'intitule La chrétienté vraie. The average believer. Le croyant moyen in the African church. Dans l'église africaine and the average church et l'église moyenne in Africa en Afrique respectfully speaking je parle avec respect is in trouble a des problèmes. This is not supposed to be a call for condemnation. Ce n'est pas ici un appel pour une quelqu'un condamnation. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? It is a clarion call. Mais c'est plutôt un appel d'alarme. The man of God spoke about destiny. L'homme de Dieu a parlé de destinée. I hope you know. J'espère que vous savez that while destiny was working for Joseph, que pendant que la destinée était à l'œuvre pour Joseph, there were certain things that were happening in him too. Il y a aussi des choses qui se passaient en lui. If the time of destiny was there and Joseph had not changed, nothing will happen. Si l'heure de sa destinée arrivait que Joseph n'avait pas encore changé, rien ne se serait produit. So in addition to understanding your prophetic predestination. Donc en plus de comprendre votre prédestination prophétique, you must understand the prophetic responsibility of alignment. Vous devez comprendre la responsabilité prophétique de votre alignement avec ce plan. If you lack the understanding of your prophetic prophetic responsibility to align, si vous ne comprenez pas l'importance de votre responsabilité prophétique qui consiste donc à vous aligner avec Dieu, la destinée ne prendra pas place. La Bible full of many things est remplie de beaucoup de choses that God said will happen que Dieu a dit allait se produire in the life of others. dans la vie d'autres personnes. And it never happened. Et ces choses ne se sont jamais produites. Didn't mean God were liar. Ça ne veut pas dire que Dieu a menti. It meant that for every prophetic Mais word, ça veut dire que pour chaque parole there is responsibility. il y a une responsabilité. A role that you have to play. Il y a un rôle que vous devez jouer. together? Est-ce qu'on est ensemble? S'il vous plaît, asseyez-vous. There is a serious problem in the church of the Lord Jesus Christ. Il y a un réel problème dans l'église de Jésus-Christ. The first problem Le premier problème is that there is no definition et c'est qu'il n'y a pas de définition as to what it takes to be a Christian. Quant à ce qu'il faut pour devenir chrétien. You will be surprised Vous serez surpris. That if you pick an average believer right now. Mais si vous prenez un croyant moyen. And ask him what does it mean to be a Christian. Et si vous lui demandez, ça veut dire quoi que d'être chrétien? You will almost weep. Vous allez presque pleurer. And I want to tell you this respectfully speaking. Et je veux vous dire ceci avec respect. The quality la qualité of the believer du croyant in any territory dans un quelconque territoire is a reflection est le reflet of the quality de la qualité of spiritual voices des voix spirituelles that mentor and build the believers. qui font le mentorat et qui développent that ces croyants. Ça veut dire donc If within a territory, si une, sur un territoire, believers les croyants do not attain n'arrive pas to a requisite level à un niveau requis of maturity, de maturité, of character, de caractère, of power, de puissance, and of grace, et de grâce, we men of God, nous les hommes de Dieu, are to be blamed. Sont à, because it then means something we are preaching from the nous altar. Sommes à blâmer. Ça veut qu'il y a quelque chose que nous sommes en train de Listen, It is not enough to believe. Voyez-vous, c'est pas suffisant que de croire. You must believe the truth. Vous devez croire la vérité. It is possible to believe. C'est possible de croire. But the information you believed is not true. Mais l'information à laquelle vous the croyez problem is not your vrai. believing. Le problème c'est pas votre the problem foi. is the content is not true. Le problème c'est que le contenu de ce en quoi vous croyez n'est pas vrai. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Listen. Écoutez. The days that are coming. les jours qui viennent will require authentic Christianity to stand the test of time. exiger que vous ayez une vie chrétienne authentique. The rate at which so many people La vitesse à laquelle beaucoup de gens, preachers, y compris même les prédicateurs, des hommes d'affaires, family people, des personnes de famille, and our children et nos enfants, are running away from the things of sont God. en train de s'éloigner de Dieu. It tells that something about their foundation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de leur fondation qui n'a pas été bien posé. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? For lack of a job, for lack of a job, parce qu'il n'y a pas de travail. A believer can leave the Lord. Parce qu'il n'a pas de travail. Un For lack of marriage or a child. Parce que peut-être tu t'es pas marié. walks away from church. Tu t'éloignes du Seigneur. For a little persecution or à insult. À cause d'une petite persécution. The believer says, I'm tired. Le croyant dit, je suis fatigué. But when you read your Bible, Mais quand vous lisez votre you Bible, will see men that stood for vous God allez voir des hommes in the face of any qui se sont everything. Debout pour Dieu It en face Job de toute adversité. C'est eux Job said, though he slay me, Job a dit, même s'il me yet tue, will I trust him. Je vais toujours avoir confiance It en means lui. There is need for a redefinition Ça veut dire est nécessaire de redéfinir ideas about the faith life. que nous nous faisons de la vie de foi. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The Bible says, la Bible dit, nevertheless, the foundation of the Lord standeth sure. La fondation de l'Éternel Tiens ferme. There are many foundations. Il y a plusieurs fondations. There's the foundation of philosophy. Il y a une fondation de la philosophie. There's the foundation of intellectualism. Il y a la fondation de l'intellectualisme. There's the foundation of religion. Il y a la fondation de la religion. There's even the foundation of witchcraft. Il y a même la fondation de la But sorcellerie. The Bible says the foundation Mais la Bible dit que la fondation that will stand sure that qui subsistera is the foundation of the Lord. C'est la fondation de l'Éternel. In Matthew chapter 7. En Marc chapitre en Michel chapitre I'll just read out the story for sake of time. Je vais pas lire l'histoire à cause Jesus was teaching. Pardon, en Marc chapitre 7, Jésus enseignait. And in one of his teaching sessions, et dans tous ses enseignements, he said, il a dit that there were two men that built. Qu'il y a deux hommes qui ont bâti. Ils ont tous bien bâti. Mais le seul problème de cette histoire C'est qu'il y en a un qui a bâti sur le rocher. Et l'autre a bâti sur du sable. Mais ce qui était commun à ces deux maisons is that they built c'est que c'était des maisons bâties. And then the Bible says, Et puis la Bible dit in the passage of time, que au fil du the rain came, la pluie est venue, the wind came, le vent est venu upon all the buildings. sur chacune de ces maisons. It was the house that was built on a rock. Et c'est la maison qui était bâtie sur le rocher. Not the house that was painted well. Pas la maison qui était bien peinte. Not the house that was that looked very beautiful physically. Ah, maison qui était très belle physiquement. The basis of the longevity of that house. La base de la longévité de cette maison. Was the stability of its foundation. C'était la stabilité de sa fondation. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? It matters what you know about God. Voyez-vous, c'est important ce que l'on sait au sujet de Dieu. It matters what you know about Satan. Voyez-vous, c'est important ce que l'on sait au sujet de Satan. It matters what you know about victory. C'est important de savoir ces choses sur la victoire. what you know about purpose. C'est important de savoir votre destinée. Please pay attention. S'il vous plaît, prêtez attention. So while on one hand, alors d'un côté, We salute every man and woman of God in Côte d'Ivoire and across Africa and the globe. Nous saluons tout homme et toute femme de Dieu en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Well done for what you have done so far for the gospel. Nous vous disons vous avez bien travaillé pour ce que vous avez fait jusqu'ici pour l'évangile. But the truth remains. Mais la vérité reste. That there is still a lot to be done. Qu'il y a encore beaucoup à faire et dans plusieurs cercles, believers are in a spiritual emergency room. Les croyants sont comme dans une salle d'urgence spirituelle. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous promets que je ne vais pas vous garder ici longtemps. Alors, je reçois la grâce pour honorer cette promesse. Il y a d'autres sessions qui vont venir. want to give you tonight. Mais ce soir, je veux vous donner Quatre piliers qui représentent the fondation qui représente le fondement, la fondation life. d'une vie chrétienne authentique. Mesdames et messieurs, peuple précieux de Dieu. If at any si à un quelconque moment dans votre expérience chrétienne, these factors are not real in your life. Vous n'avez pas vu que c'est quatre facteurs sont réels dans votre vie. of losing the, the, the, power. Ça veut dire que vous êtes sur le point de perdre le pouvoir qui vous permet de rester en Est-ce qu'on est ensemble? So as I list foundational pillars. Donc quand je vais énumérer ces piliers fondamentaux, It's important that you re-examine your Christian experience. Il est important que vous réexaminiez votre expérience chrétienne. And if you chrétienne. find out that any of these that I will mention is missing. Et si vous vous rendez compte qu'il y en a ici que vous n'avez pas. Whether you are a pastor, que vous soyez pasteur, a prophet, prophète, an apostle, apôtre, an evangelist, a businessman, homme d'affaires, a politician, politicien, a family man, homme, homme de famille. The standard remains the same. Le standard est le même. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Listen. Écoutez. What I'm about to show you now Ce que je vais vous montrer maintenant will tell you Ça va vous dire why we don't seem to see the power of God in the church again. Pourquoi il semble que nous ne voyons plus Here and there la we puissance see miracles. De, Dieu dans l'église. Oui, ici et là on voit. Here and there we see healing. Ici et là on voit des, des guérisons. But you go and read your Bible. Mais retournez lisez votre Bible. In the book of Acts. Dans le livre des Actes. Those who worked in the welfare department. Ceux qui travaillaient dans le ministère de l'assistance. those who would call men of God today. L'assistance sociale sont devenus des hommes de the Dieu. The extent of power they commanded. La puissance qu'ils transportaient était in immense. Acts chapter 4. En Acts chapitre 4. And verse 33. Verset 33. I quote in English. Et je le dis en the anglais. Bible says. La Bible dit. and with great power avec grande puissance the apostles gave witness to the resurrection les apôtres témoignaient de la résurrection and he said great grace was upon them all et il a dit qu'il y avait une grande grâce sur eux tous the church that you read in the bible l'église dont la bible was parle not a weak church n'était pas une the église church faible. that you read in the bible l'église de la bible was not a church of superstars n'était pas une église the de church superstars that you read of in the bible l'église de la bible was not a weak church depending on one or two people people. Une église faible qui dépendait d'une ou deux personnes. Mais c'était une église puissante. Une église solide. Fire, une église de feu. Grace, une église de grâce. Une église de vigueur. This is a church that needs to be restored Et c'est cette église qui doit être restaurée en Afrique. And this is a church Et that Christ is coming back for. que Christ revient chercher. But I tell you again, Mais je vous le dis encore, the problem le problème is not our zeal. Ce n'est pas notre zèle. The problem le problème is the system of mentorship we have subscribed le to. Système de mentorat there is something wrong with the curriculum that is used to train Il y a the believer. quelque chose de, de pas bon dans le système de mentorat. Are we still together? Est-ce qu'on est toujours ensemble? My charge is to help us arrange the sequence of our spiritual growth, line upon line, precept upon precept. L'appel que je veux vous lancer ce soir, c'est de vous aider à réorganiser le système d'opération auquel Dieu vous a appelé pour l'accomplissement de votre appel. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Now please look at me. S'il vous plaît, regardez. Truth la vérité, as powerful as truth is, aussi puissante qu'elle soit, it can destroy you, peut vous détruire, except and unless, à moins que, it is arranged methodically. À moins qu'elle n'ait été communiquée de façon méthodique. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? There are many of you who I believe are good cooks here. Il y a beaucoup de gens ici qui sont de bons cuisiniers, je crois. Let me talk to the women for one minute. Permettez-moi de parler avec les femmes. There are meals that when you have to prepare. Il y a des mets que lorsque vous les préparez. There are ingredients you don't add too early. Il y a des ingrédients qu'on ne met pas trop tôt. C'est pas vrai? There are ingredients until you take the food from the fire a, that you add there. Il y a des ingrédients qu'on ne met que lorsqu'on est sur le point d'enlever la nourriture du so feu. So just having the ingredients does not guarantee a good meal. Donc euh, le fait qu'on ajoute les ingrédients you have to understand the system of combination. Il faut avoir le, la, la compréhension du système de combination. De, de, combinaison, pardon. Now hear me please. Et écoutez. For the average believer, pour le croyant moyen, If we are to set an exam, si nous devons faire un examen, and examine that average believer, et que nous devions donc examiner ce croyant moyen, across a number of kingdom truths, en utilisant des vérités du royaume, you will be surprised how many of we pastors will fail that exam. Vous serez surpris de voir combien de nous, though les pasteurs, nous allons échouer, we did parce not que même become For many of us, we didn't become pastors by growth. Bien qu'on soit en train de prêcher, beaucoup d'entre nous, on n'est pas devenus pasteurs, pastors by longevity in church. à travers la croissance, mais plutôt par la, le nombre d'années. Listen, listen, listen, écoutez, listen. Écoutez, écoutez. And it ought not to be so. Et ça ne doit pas être ainsi. So very quickly. Alors rapidement. Still observing my promise. Je veux toujours continuer à observer ma promesse. Let Permettez-moi d'échanger avec vous concernant ces quatre piliers. Bible La Bible dit, know whom I Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé. That is able to keep that which is committed Qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié. Against that day. jusqu'à ce jour, I submit to you, je veux vous dire, the average believer, que le croyant moyen, with all due respect, avec tout le respect qu'il faut, and with every sense of honor to the body of Christ, et avec tout l'honneur que le corps de Christ the mérite, average believer, je veux vous dire que le croyant moyen, does not know God. ne connaît pas Dieu. Even though he carries a Christian name. Même s'il a un nom chrétien. Even though we sing Christian songs. Même s'il chante des chants chrétiens. It is amazing we sing songs that we do not even understand. C'est surprenant de voir que nous chantons des chants que nous ne comprenons no même pas. No wonder the power that is resident within the songs does not come out to bless us. C'est pour cela que la puissance qu'il y a dans ces chants ne vient pas pour nous bénir. Let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. The church in Côte d'Ivoire, hear me. Église la Côte d'Ivoire, écoute-moi. We will have times to prophesy and speak the counsel of God in the latter sessions. Nous aurons le temps de prophétiser et de But déclarer l'oracle de Dieu dans les sessions qui vont suivre. I can tell you this and I want you to write it down or store it in your heart. Et je veux vous dire ceci, que vous le criviez ou que vous le gardiez dans le cœur. The French speaking nations les nations francophones are about to receive a very strange revival. sont sur le point de recevoir un réveil très étrange. And there are some of you who are seated here. Et il y en a parmi vous qui êtes assis ici. There are ancient mantles. Il y a des manteaux des temps anciens. Apostolic mantles. Des manteaux apostoliques. Prophetic mantles. Des manteaux prophétiques. Individuals will arise il y a des individus qui in the spirit and the power of Elijah. Dans l'esprit et la puissance d'Élie. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Please sit down. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pillar number one. Le premier pilier. Hmm. For any believer, pour qu'un croyant, until and unless you have an encounter with Jesus, the Son of the Living God. Tant que vous n'aurez pas eu une expérience, une Please rencontre hear me. avec Jésus le In Fils de order Dieu. of priority, Écoutez-moi, par ordre de priorité, the foundation la fondation for the believer's experience pour l'expérience du croyant is not prayer. Ce n'est pas la prière. It's not praise and worship. Ce n'est pas la louange It's not even Bible study. Ce n'est pas l'étude biblique. An encounter with the Son of the Living God, Jesus Christ. Une rencontre listen, avec le listen. Fils du Dieu vivant, Jésus Christ. Don't, don't assume you understand what I'm teaching you. Ne, ne, ne, prétendez pas que vous comprenez ce dont je suis en train de parler. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? That means your Christian experience Ça veut dire que votre expérience has not begun n'a pas encore commencé until tant que you have an encounter vous n'aurez pas with eu Jesus Christ, une expérience avec Son of the living God, le Fils du Dieu vivant. Not Jesus Christ. Pas seulement Jésus-Christ. The footballer. Le footballeur. Not Jesus. Pas Jésus. Somebody somewhere. Ou quelqu'un quelque part. Hear me. Écoutez. The Bible says, La Bible dit, this is the record that God had given us eternal life. he said, vie This life is in his son. Cette vie est en son fils. My goodness. I'm seeing light coming on two people right now. Hold je on. vois la lumière qui descend maintenant I just, deux I just, I just wanted to hold those two people and bring them out Je here. veux que I just saw vous fire, retrouviez just like deux light. que vous les We have venir time to minister to people. Okay, so there are two people. that light is coming upon them La- la- and something prophetic is rising from within you no no no no they'll come out by the anointing please it's not that you just come out il s'agit pas de juste comme ça mais que l'onction are we together help them please est est there are two of them il y a deux one is going to shout right now loud under the anointing to the hearing of everybody sous please bring them out s'il vous plaît faites-les venir pay attention please écoutez prêtez attention. Please hear me. Écoutez. An encounter with Jesus, avec Jésus, the Son of the Living God, le Fils du Dieu vivant. Bring the lady that begins to laugh in the spirit right now. Eh, Start laughing under rire. the anointing. La, femme, la femme qui va se mettre The à power of God is coming on someone. Faites-la venir- ici. Just manage them. You can just drop them there. Doucement, vous pouvez les let's poser have là. lady ushers so that they are not exposed while we're ministering to les, them. dames, les huissiers les aident afin Please, I want you to listen. A few minutes, but God wants to do something in your life. Do you know there are many people preaching on pulpits who have not met Jesus? There are many people who are heading rencontré departments in church. It not an in- Écoutez, Africa, the epicenter of the believer's journey of faith with Jesus, not pastor, du chemin, apostle, du cheminement de la vie fasting, du croyant commence avec prayer, Jésus. Not praise and worship. Avec la prière, If all these things are in place, pas avec and Jesus is not in the picture. Jésus est celui avec qui ça commence. If the foundation be destroyed, my God, que the, la fondation the Spirit soit of God is moving in this place. The Spirit of revival. Ce lieu. This is what the Lord sent me to bring ce que Dieu envoyé in this nation. Ici. Just help those under the anointing while I teach. Is someone hearing now? Est-ce que quelqu'un m'entend? Jesus. Jésus. You may have encountered Greek and Hebrew teachings. Vous pouvez avoir été exposé you may have watched the message of men of God on YouTube and downloaded it and preached like them. Des messages sur YouTube, les avoir That's not what I am asking you. Ce n'est pas ce que je dis. Have you met Jesus, que vous the avez Son of the Living God? Jésus, the Bible Fils calls him the incarnate of the Father, celui the qui express image of the invisible God. du Dieu invisible. By him all things consist. Par lui toutes choses choses existent. The son of the living God. Le fils du Dieu vivant. Just because you can preach does not mean you have met Jesus. Tu sais prêcher ne veut pas dire que tu as Just rencontré Jésus. because you are not evil does Par not mean you have met Jesus. Parce que tu n'es pas méchant ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus. Listen. Écoutez. I'm speaking apostolically and prophetically Je to the church in Côte d'Ivoire. À l'église de la Côte d'Ivoire prophétiquement et apostoliquement. I don't care the depth and the heights that you get into. Peu importe les hauteurs et If la profondeur. Does not start with Jesus, you will meet something allez, else. Si vous ne commencez pas avec Jésus, ce sera quelque the chose. The reason why many people are fasting and yet meeting demons. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont en train de jeûner and yet encountering familiar spirits. De démons et d'esprits familiers. because the foundation of their journey was anointing, leur, not Jesus. La fondation de leur cheminement c'était l'onction et non Jésus. Are, Aussi merveilleux que ce soit, It moi to be Jesus Ça first. doit commencer par Jésus d'abord. Someone shout that name. Say Jesus. Quelqu'un crie Jésus. Shout it across Côte d'Ivoire. Say Jesus. Déclare-le à travers la Côte d'Ivoire. Jésus. One more time. Shout it again. Say Jesus. Crie-le encore. Jésus. Please sit down. S'il vous plaît, asseyez-vous. The Bible says La Bible dit there is no other name qu'il n'y a aucun autre nom under heaven sous le ciel given to man a été donné aux by which we must be saved par lequel on puisse être sauvé Joshua Selman cannot save you Joshua Selman ne peut He pas te himself sauver had to be saved lui-même a besoin d'être sauvé and to obtain mercy from God et recevoir la merci la powerful Christian la music cannot Dieu. save you on its own la musique chrétienne ne peut pas vous sauver Hear me. Écoutez. Pastors, Pasteur, we need to return back to helping people find Jesus. We need to verify that the people devons, in our churches are saved. Nous devons revenir à des gens can be rich, but are saved? Nous devons nous assurer qu'ils sont sauvés. But are they Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Ils peuvent être en train de servir. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Ils sont en train de prier. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Yeshua. are. Ah, ah, ah. Yes, just help those under the anointing. Shalaka Aidez ceux qui sont sous l'onction. Listen. Écoutez, eh, écoutez-moi. When we started our walk with God, lorsque nous avons commencé notre we chemin avec Dieu, even know we were going to be men of God. Nous ne savions même pas que nous serions It des was pasteurs. not a pursuit for fame. Ce n'était pas. It was not a pursuit for money. Une quête It de was not a pursuit to be a man of God. On ne cherchait pas l'argent. Deep on ne cherchait pas Jesus. à devenir homme de Dieu. On aimait Jésus. On aimait Jésus profondément. C'est ce qui c'est ça par là on a This commencé. is the reason why. Et c'est pour cette raison. No matter what happens, good or bad. Que quelque soit ce qui m'arrive de bon ou de mal. Jesus is out of the question. Pour moi, il n'est pas question d'abandonner Jésus. Please hear me. Écoutez. Unless and until. Tant que we develop a genuine love, just help those under the anointing. Nous n'avons pas développé un me. Frère. You must love Jesus more than money. Vous devez aimer you Jésus must love him more plus than ministry. Vous you must love him more than fame. Vous devez you must love him more than anointing. La célébrité. You must love him more than prayer. You must love him more than fasting. You must love him more than ambition. Vous devez l'aimer plus que l'ambition. Jesus looked at Simon Barjona Jésus Simon and said, Simon, et dit, Simon lovest thou me more than this? Plus que ceci. Hear me. Écoutez. I can tell you why the life of many people is going upside down. Je peux vous dire pourquoi la vie de plusieurs personnes for Jesus is not genuine. Est au sens déçu, déçu parce qu'ils n'aiment pas Jésus. Believers, Pour plusieurs croyants, Jesus is a ladder that you climb to get breakthrough. Jésus est un échelon qu'on utilise. Jesus a that you climb to get healing. à la percée, pour These arriver things are not au wrong succès. in themselves. But he's more than that. Mais c'est plus que ça. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais c'est plus que ça. Man of God. Homme de Dieu. It is possible to love ministry more than Jesus. C'est possible d'aimer le ministère plus que Jésus. It is possible to love rema and revelation more than Jesus. C'est possible d'aimer le rema et la révélation. It is possible to love prayer Jésus. More than Jesus. C'est possible d'aimer la prière plus que Jésus. I love, I love. I love your presence. J'aime ta présence. I love, I love. I love your presence. J'aime ta présence. I love, I love. I love you, Jesus. Listen. Écoutez. Listen. Écoutez. Can I tell you this? Est-ce que je peux vous dire ceci? I love him more than ministry. Je l'aime plus que le ministère. I love him more than prayer and fasting. Je l'aime plus que le jeûne et la prière. You've heard it in my teachings. I will shut down ministry a thousand times to preserve my relationship with je him. je fermerai les portes des ministères si cela veut dire que je vais rester avec lui et je le ferai encore et encore. The Church of the Lord in Côte d'Ivoire, please hear me. L'église du Seigneur en Côte d'Ivoire. Preachers, members, business people, politicians, hommes d'affaires politiciens, we must return to a point where our passion for Jesus nous is devons, above and everything else. Nous devons retourner au point où notre passion pour Jésus est au-delà et au-dessus de toutes choses. That is pillar number one. C'est là le premier pilier. Let me run through the remaining quickly. Laissez-moi énumérer les autres rapidement. Hallelujah. Hallelujah. I just saw light in this row. Je viens juste this de voir last row. Une lumière the light of God is coming on la one person. La lumière de this Dieu row. Vient and the Lord is saying it's a new season for you. Et le Seigneur dit que you are stepping into a new season. Pour toi. I don't know who that is, Je but please help that person. I just saw light coming on someone vu right lumière there. Qui venait sur quelqu'un Now please hear this. S'il vous plaît, écoutez ceci. Please hear me. Écoutez. The second pillar, are you ready now? Le deuxième pilier, est-ce que When vous êtes prêt? you encounter Jesus Christ, lorsque vous faites la rencontre the son avec of the living Jésus Christ, le Fils du Dieu vivant, the second foundational encounter. Le, la deuxième rencontre de base for your Christian experience to be authentic pour que votre expérience chrétienne soit authentique is an encounter with the person and the ministry of the Holy Spirit. C'est une rencontre avec la personne This le ministère du Saint-Esprit. Our fathers introduced que nos pères nous ont présenté l'expérience chrétienne. Meet Jesus, who is Lorsque vous rencontrez Jésus qui est le chemin, the next important Alors, encounter, la rencontre suivante très très importante I just mentioned the Holy Spirit. J'ai mentionné le saint And the Lord is telling me to prophesy to Et a lady Seigneur here. me dit de prophétiser sur une femme. After the order of Catherine Kuhlman, que selon there is an anointing that you are going to carry. Après Catherine Kuhlman, I'm speaking to everybody, but I'm speaking to a particular lady. That there is an anointing that has been looking for you. That anointing, that mantle, that mantle, has been searching for your destiny. Help them, please. Te cherchait, te cherchait. mantles are falling here tonight les manteaux tombent ce soir anointings are falling here tonight les manteaux les onctions tombent ici ce for soir for the kings to arise pour for revival to return for the kings to be born for revival to return yeah. Listen Écoutez. There are many people who want to do ministry without the Holy Spirit. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire le ministère There sans le Saint-Esprit. There are people who want to do business without the Holy Spirit. Il y a des gens qui veulent faire les affaires Read sans le Saint-Esprit. Lisez votre Bible. Even Jesus, the Son of the Living Même God, Jésus, le Fils du Dieu vivant, powerless until he encountered the Spirit of truth. Avait l'air impuissant jusqu'à ce qu'il soit révélé de l'Esprit. Jésus lui-même a dit. Tarry in Jerusalem que allez à Jérusalem. jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance. L'église du Seigneur Jésus-Christ est sans puissance. Parce luggage. nous voyons le Saint-Esprit comme un accessoire. Nous ne l'avons pas vu us. le don que le Père nous envoie. Jesus said, Jésus a dit, I will not leave you comfortless. Je ne vous laisserai pas I will come to you. Il dit, je viendrai vers vous. He says, when he, the Il spirit dit, of truth is come, lorsque de vérité viendra, he will guide you into all truth. Il vous conduira dans toute la vérité. No direction, no guidance because we have ignored the ministry of the Holy Spirit. Aucune direction, aucun, aucun, aucune vision parce qu'on a abandonné the le ministère du Saint-Esprit. are sincere but powerless. Les sermons sur nos pupitres sont sincères mais sans puissance. We tell people God bless you, they say amen but nous nothing disons, happens. Nous disons aux gens que Dieu te bénisse, ils disent Let amen. Me tell you the truth. rien ne se passe. Members se dit are beginning vérité. to get tired. Yeah, y a, les membres ont commencé à s'épuiser. Tired of shouting amen without result. Ils sont fatigués de dire Amen It's sans résultat. Ce n'est pas le son de ta voix. C'est l'esprit de la grâce qui te transporte. The ministry of the spirit. Le ministère de l'esprit. There are many of you as you are hearing me. The Holy Spirit is mantling you like He did Mary. He's reintroducing you to a dimension of the same experience above and beyond religion, above and beyond just church. Prophet, you prophète. can never be a prophet just by Bible school alone. The Holy Ghost is the maker of men. the Holy Ghost is the custodian of the power of God. C'est le Saint-Esprit qui est dépositaire de la puissance de Dieu. The reason why witchcraft and diabolic activities have entered the church today. La raison pour laquelle la sorcellerie et les activités diaboliques sont venues à l'église. is because there is a desperate need for a display a, of the power of God. Il y a un besoin réel de la démonstration de la puissance and de Dieu. Since men will not pay the price for et, a functional relationship with the Holy Ghost. Et ces gens-là ne veulent pas payer le prix pour avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit. to charms and all kinds of et things. Et même ils viennent à l'église avec des médicaments, Hear des me. fétiches. There are some of you here. Il y en a parmi vous ici. You need to shut down on premature exposure and go back with the Holy Ghost. Il faut arrêter de vous exposer prématurément. Running away and say, invite me, invite me, I'm a man of God. Invite. Shut down and go and stay with the Holy Ghost. vous comme homme de Dieu, ceci, cela, restez Let him deposit something genuine upon your life. Laissez-le déposer quelque And then chose you will shake de réel dans votre vie. Jesus. Et après ça, vous pourrez changer la Côte d'Ivoire pour Jésus. If we are together, shout amen. Et si on est ensemble, dit amen. So number one. Alors premièrement. An encounter with Jesus. Une rencontre avec Jésus. The Son of the Living God. Le Fils du Dieu vivant. Number two, an encounter with the person and the ministry of the Holy Spirit. Une rencontre avec la personne et le ministère I'm du Saint-Esprit. I'm just summarizing my apologies. I may not have time to teach on them. Je m'excuse, je suis en train de faire un résumé. Je pas le temps d'enseigner là-dessus. Are you ready for number three? Est-ce que vous êtes prêt pour le troisième Now, point? listen carefully. Écoutez très bien the third encounter that you need to have for your foundation of authentic Christianity to be in place que vous devez avoir pour que votre fondation de chrétienté vraie soit établie is an encounter with the word of God. C'est une rencontre avec la parole de Dieu. The word of God as the modus operandi of the kingdom. La parole de Dieu comme le mode opératoire du royaume. The word of God as a comp compendium of the mysteries of the kingdom. La parole de Dieu comme le réservoir des mystères du royaume. The Bible says. La Bible dit. And that from a child. Et que depuis qu'il était enfant. Thou has known the holy scripture. Depuis que tu étais enfant, tu as connu les écritures. Which is able to make you wise unto salvation. Qui est capable de te rendre sage pour le salut. Apostle Paul, Apostle Paul was mentoring the church. Était en train de and he said, dit, Brethren, Mes frères, I commend you je vous to God à Dieu and to the word of his grace, et à la parole de sa grâce, which is able to build you up qui est capable de vous affermir, and to give you an inheritance et vous donner un héritage among them that are sanctified. Parmi ceux qui sont sanctifiés. Watch this. Écoutez, Jesus Christ, Jésus Christ, who is the Son of the living God, qui est le Fils du Dieu vivant, had to spend time est venu passer du temps learning scripture. pour apprendre les Écritures. In Matthew chapter 4, en Matthieu chapitre 4, after he had encountered the Holy Spirit Après sa rencontre avec le Saint-Esprit, at the baptism of John, au baptême de Jean, the Bible says la Bible dit, the Spirit drove him to the wilderness to be tempted of the devil. envoyé dans le désert pour être tenté du diable. And after praying 40 days and 40 et nights, après avoir prié 40 jours et 40 when nuits, Satan came to tempt him, lorsque Satan est venu pour le tenter, he didn't say, I have prayed. Il n'a pas dit j'ai prié. He said, It is written. Il a plutôt dit il est écrit. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? You may have heard it in my teachings, but let me say it for the first time in Côte d'Ivoire. Vous déjà entendu dans mes enseignements, mais permettez-moi de le dire pour la première fois en Côte d'Ivoire. It is written. Il est écrit. Is more powerful. Est plus puissant. Than I saw. Que je pensais. It is written. C'est écrit. Is more powerful. Il est écrit est plus puissant. I heard. Que j'ai entendu dire. It is written. Il est écrit. Is more powerful. Est plus puissant. Than I dreamt. Que j'ai rêvé. I don't care what prophetic word you receive. What is written is what will even make it come to pass. Please hear me. Now I believe in the prophetic. But the imbalances of the prophetic in Africa, respectfully speaking. Mais le, déséquilibre dans le prophétisme en Afrique. Écoutez, Let me tell you where it came from. vous dire ça vient. Because we encountered the Holy Ghost. Parce a rencontré le Saint-Esprit. And that led us to prayer like it did Jesus. But we ignored doctrine and Mais the authority a, of scripture. On a ignoré la doctrine et l'autorité des écritures. So we started having visions and prophetic encounters. commencé à avoir des visions et des rencontres prophétiques. And we did not have bound the, the boundary of doctrine to et, keep us in balance and perspective. Et nous n'avions pas les limites et les, les, les, la clôture de la parole de Dieu pour rester in dans Acts chapter 2 and verse 42. Hein? Acts 2:42. Acte chapitre 2 verset 42. It says and they continued steadfastly. steadfastly dit, ils continuèrent encore in the apostles doctrine. Et encore dans l'enseignement des and apôtres. in fellowship et dans la communion fraternelle. And in breaking of bread. Et, dans le partage du pain. And in prayer. Et dans la prière. In Acts chapter 6. En Acts chapitre 6. When the church started expanding. Lorsque l'église a commencé à grandir. The Bible says there was a problem, a welfare problem. La Bible dit qu'il y avait un problème d'alimentation. A certain group were neglected. Il y a un certain groupe qui était négligé. And that administrative duty started distracting the apostles. Et cette responsabilité administrative avait commencé When à we get to verse 4 of Acts Acts chapter 6, 6 alors, verse 4. Alors, alors en Acts chapitre 6 verset 4. They told them, he said, appoint men who are full of the Holy Ghost and wisdom. Ils leur ont dit, choisissez des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse. To handle the matters of welfare. Pour gérer les affaires de distribution de nourriture. Verse 4 says, dit, But we will give ourselves continually mais nous nous adonnerons continuellement to prayer à la prière and the ministry of the word. Et à la, au ministère de la parole. Please hear me. Écoutez-moi s'il vous plaît. The boundary les limites of God's commitment de l'engagement de Dieu to the believer vis-à-vis du croyant is the word of God. C'est la parole de Dieu. The boundary les limites of the operation of God's power de l'opération de la puissance is de the Dieu. word of God. C'est la parole de Dieu. Anywhere the word of God does not go, Partout la parole de Dieu ne va pas, the power of God is not licensed to function. La puissance de Dieu pas autorisée à opérer. In fact, en fait, the activator L'activateur of the power of God de la puissance de Dieu is the word of God. C'est la parole de Dieu. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Men of God, we need to return to sound doctrine. Hommes et femmes de Dieu, on doit revenir à la saine doctrine. So that we stop wasting the time of members teaching stories and talking a lot of nonsense. Afin de ne pas continuer à perdre le temps aux gens en leur racontant des histoires et des âneries. I'm not being sarcastic. It's Je out of a heart of love. Je ne suis pas en train sarcastique. The average young believer in our churches. Le jeune croyant moyen de nos églises has no knowledge of scripture. N'a aucune connaissance des écritures. The only thing we know La seule chose que nous savons is lifting up our hands, c'est lever les mains, receiving, recevoir and saying amen. et dire amen. There is nothing wrong with that. Il n'y a rien de mal à cela. Except that when you stand before real life situations, Seulement que lorsque vous vous retrouvez confronté à une situation de la vie, it is what is written that you know that will work ce for que you. c'est ce qui est écrit qui va marcher pour vous. Hallelujah! Hallelujah! Alléluia. Let's go back to scripture. Revenons aux écritures. Never become too mature to submit to the study of scripture. Il ne faut pas devenir trop mature au point où tu ne te soumets plus aux écritures. I found your word and I did eat it the Bible says. J'ai retrouvé ta parole et je l'ai consommée. It, it was a joy mangé. and a rejoicing to my soul. Et ça réjouit mon cœur. Has God spoken to you? Est-ce que Dieu t'a parlé? Let's do a quick recap before I give you the last one and we pray. récapituler avant que je vous donne le dernier point. Foundation number one. Première, fonda première fondation. An encounter with Jesus, the Son of the Living God. Une rencontre avec Jésus, le Fils du Dieu vivant. Encounter number two. Deuxième rencontre. is that encounter with the person and the ministry of the Holy Spirit. Une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Encounter number three. Troisième rencontre. Is an encounter with the Word of God. C'est une rencontre avec la parole de Dieu. Now. Maintenant. Look up. Regardez we're, ici. We're wrapping up. On va, on va terminer. We will dwell a little more on the fourth one, hopefully in the course of the conference. Peut-être euh, au, au courant de la conférence, on va parler un peu plus du quatrième pilier. There are those who have encountered Jesus. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus. Truly. Véritablement. There are those who have encountered the Holy Spirit. Il y a des gens qui ont rencontré le Saint-Esprit. Truly. Véritablement. There are those who have submitted to the supremacy of the word of God. Il y a des gens qui se sont soumis à la suprématie de la parole de Dieu. But they have ignored the fourth encounter I want to introduce to you. Mais ils ont ignoré la quatrième rencontre dont je vais vous parler maintenant. Prophetically, four is the number of balance and stability. Prophétiquement, quatre, c'est le chiffre de l'équilibre et de la stabilité. I don't know if you have it in Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez ça en Côte d'Ivoire. But back in Nigeria, we have what we call tricycles. Mais au Nigeria, nous avons ce qu'on appelle les tricycles. Yes. We. Yes. So you have three tires. Donc il y a trois pneus. Now, as wonderful as it is, aussi merveilleux que ce soit, sometimes because the tires are not four. Souvent parce qu'il n'y a pas quatre roues. If you don't bend properly, it can throw you. Si vous ne tournez pas bien, ça peut vous renverser. But you will hardly see a car fall. Mais c'est rare de voir une voiture tomber de cette même manière. Because it's balanced. Parce qu'il y a l'équilibre. Let me introduce the fourth encounter for Permettez-moi de vous présenter la quatrième Listen very carefully. Écoutez attentivement. La quatrième expérience, la quatrième rencontre. This one has plagued the church global. Et ça ça a affligé l'église Not just the church in Africa. Pas seulement l'église en Afrique. called an encounter with the body of Christ. C'est une rencontre avec le corps de Christ. Most people do not know that the body of Christ is an entity that should be encountered. La plupart des gens ne comprennent pas et ne savent pas que le corps de Christ est une entité avec laquelle nous devons avoir une expérience. What is the benefit of encountering the body of Christ? Quel est l'avantage de rencontrer le corps de Christ? You are immediately delivered from the error of imbalance. C'est que vous êtes immédiatement libéré, délivré de l'erreur du déséquilibre. And you are able to embrace the whole counsel of God. Et alors vous êtes capable d'embrasser le conseil de Dieu dans son intégralité. Because you see. Parce que voyez-vous, the way God distributed graces in the body. La façon dont Dieu distribuait sa grâce dans There are people who have the grace and investment in the area of prayer. C'est qu'il y a des gens qui ont la grâce dans l'investissement dans le domaine de la prière. Others the prophetic. Il y en a d'autres c'est le prophétique. Others the evangelistic. Il y en a d'autres c'est l'évangélisation. Others excellence and leadership. Il y en a d'autres c'est l'excellence le leadership. Others administration. Il y en a d'autres c'est l'administration. Others the healing anointing. Il y en a d'autres c'est l'onction de Others, the grace of a teacher. Il y en a d'autres, c'est la grâce de l'enseignement. Others are builders. Il y en a d'autres qui sont des bâtisseurs. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? There is no single individual, no matter how yielded, who can carry all in one. Il n'y a pas une seule personne, quelle que soit son onction, qui transporte toutes ces choses en même temps. And God did it on purpose. Et Dieu l'a fait à dessein. So that we will need one another. Afin que nous ayons besoin les uns des autres. But now the spirit of pride, maintenant l'esprit d'orgueil, if and when it catches up with you, lorsqu'il se rattache à vous, it will make you to believe vous fait croire that just because you are getting results in your area, que parce que vous voyez des résultats dans votre domaine, it means your area is the only area the body needs. Ça veut dire que le domaine dans lequel vous êtes est le seul domaine and dont le corps a, result, a besoin. You will ignore and downplay other et areas. à cause de cela, vous ignorez et vous minimisez les autres domaines. Can I tell you this? Est-ce que je peux vous dire ceci. I submit to you that more than 90% of us are victims of this Je last encounter. Je veux vous dire que plus de 90% d'entre nous sommes victimes so, de watch cela. This. Écoutez. If God has called me to be an entrepreneur and a businessman. Si Dieu vous a appelé à être entrepreneur et homme d'affaires. By reason of that assignment. À cause donc de cette the, cet appel, the nature of my training la nature de ma formation will not capture fasting and prayer and the prophetic. Ne va pas inclure le jeûne, la prière, le prophétique. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? The nature of my training la nature de ma formation will capture mentorship and intelligence and understanding of financial le principles. l'intelligence, la compréhension des, des, des aspects financiers. When I now become wealthy, mais lorsque je deviens riche, I will laugh at the guy gifted in the place of prayer and the prophetic. Je me vois maintenant en train de me moquer de celui qui est doué dans la prière, dans le prophétique. And say you are there praying and fasting Et and you are still poor. Depuis là, tu es en train de prier, je n'ai, tu es toujours pauvre. And then after 10 years of bragging, Et après 10 ans de, de one, fanfaronnade, one demon spirit will crush both my business and my life. Un esprit démoniaque vient et fait s'effondrer mes affaires et ma vie. Is someone learning? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque Let's chose? Let's now go to the other side. Maintenant passons de ce côté-ci. If God has called me to be a prophet or to be an intercessor. Si Dieu m'a appelé à être prophète ou bien intercesseur. Chances are excellent that in my training curriculum there will not be things like finance, administration, leadership. Il est fort probable que dans ma formation, il n'y a pas de module sur les finances, le leadership et l'entrepreneuriat. largely be prayer and fasting and consecration. Ce serait plutôt le jeûne, la prière, la consécration. And if I am faithful to that training, et si je suis fidèle dans cette formation, the power of God will come mightily upon my la life. Puissance de Dieu viendra fortement the sick sur ma will vie, be healed. Et les malades seront I will prophesy to people. Je vais prophétiser sur les gens. But I will have a disorganized ministry and I'm going to be poor and broke. Mais j'aurai un ministère désordonné et je serai pauvre et sans sous. Because the other dimension I need is Parce with someone else. J'ai besoin de l'autre dimension qui se trouve avec quelqu'un d'autre. And since I am too proud to humble myself and learn, so we have the church in Africa as different expressions of well-intentioned platforms that are mad with imbalances. donc l'église de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique pardon, diverses expressions mais qui sont déséquilibrées et désordonnées. So we have those who pray Donc il y en a ceux qui prient and fast. et jeûnent. And once you don't pray and fast, et ceux qui ne jeûnent ni ne it's prient, as if you are not a Christian. Et si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, There tu are those who can sit and study the word of God. Il y en a d'autres qui s'asseyent, qui apprennent les écritures. And they can find leaders and administrators. Et ils font parler avec les leaders, les administrateurs. And then there are those who are business people and system builders. Il y en a d'autres qui sont des hommes d'affaires, des bâtisseurs de systèmes. Who will fight intercessors and mock them and say go away. Ils font avec les intercesseurs et se moquent d'eux. There are those who are in government. Il y en a d'autres qui sont dans l'administration. Who say I don't need any prophetic word. Ils disent j'ai pas besoin de paroles parole all of them et tout cela are incomplete. sont incomplets. Imagine. Imaginez-vous, attendez. Prayer fire. le feu de la prière added to soundness of doctrine qui est ajouté à la sainteté de la doctrine plus character and consecration avec le caractère et la consécration plus intelligence of leadership and administration avec l'intelligence du leadership et de l'administration plus the wisdom to operate in the cosmos avec la sagesse d'opérer dans le cosmos that will produce a more effective Christian cela créerait un chrétien beaucoup plus efficace Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Why am I teaching you this? Pourquoi est-ce que je vous enseigne ceci? This is the number one cause of fights between men of God. C'est le premier, la première raison des This is the number one cause of problems between different ministries. Ou entre différents ministères. And it ought not to be so. Et ça ne doit pas en être Everyone has been given grace according Chacun to the gift of the measure of Christ. Chacun a reçu La grâce selon la mesure de Christ. So the prayer warrior should embrace the kingdom financier. Alors, le de la the kingdom financier should embrace the administrator. Le financier doit the administrator should experience, should, should, should, embrace the one with the grace for revelation. Doit celui qui a la grâce de la the one with grace for revelation should embrace the politician. Celui qui a la grâce de la doit the politician le should embrace the leader. Le politicien doit embrasser le leader. That will give a stable and a balanced church. Et ce sera alors une église stable What the prayer warrior cannot do. Ce que le guerrier de the politician ne peut pas will faire. pass policies that will make happen. Le politicien peut avoir What the politician cannot do. Ce que le politicien ne peut pas faire. The businessman will use influence and resources to do. L'homme d'affaires va utiliser les ressources pour l'accomplir. Please hear me. Écoutez-moi s'il vous plaît. As we wrap up tonight, nous allons terminer. I want you to repent. Je veux que vous vous vous From insulting. Pour avoir insulté. Downplaying. Pour avoir minimisé. Demeaning. Pour, pour avoir, any pour man of God in Côte d'Ivoire. From the least to the greatest, everybody is contributing to the building grand, of the church. Tout le monde contribue à l'édification de l'église. It is true that we are all not at the same spiritual level. C'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau spirituel. It is true that our levels of efficiency differ. C'est vrai que notre niveau d'efficacité diverge. However, Cependant, please hear me. S'il vous plaît, écoutez. We must pray. Nous devons prier. That God will give us the wisdom. Afin que Dieu nous donne la sagesse. To appreciate the politician. Pour apprécier les politiciens. As much as you appreciate the preacher. Autant que nous apprécions les to prédicateurs. To appreciate the preacher. Apprécier les prédicateurs. As much as you appreciate the the the, the businessman. Autant que nous apprécions les hommes d'affaires. When the spirit of revival comes upon Côte d'Ivoire, lorsque l'esprit du réveil viendra sur la Côte d'Ivoire, it's not only preachers that will come out of that revival. Ce n'est pas seulement des prédicateurs qui sortiront the de ce move réveil. of God does not only produce preachers. Le mouvement de Dieu ne produit pas seulement des prédicateurs. The move of God produces witnesses. Le mouvement de Dieu produit des témoins. When it has to do with the fivefold ministry, the Bible says he, he gave some. But when it had to do with us being witnesses, he said, You shall be witnesses, all of you. témoins, il dit, Vous tous serez des témoins. Now, please hear me. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez. If you ever see anyone who has not encountered Jesus Christ. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus. And yet tells you he's a Christian. Et qu'il vous dit qu'il est chrétien. Then he's not right. Donc, il y a quelque chose There needs to be a realignment. Il faut qu'il y ait un réalignement. And for the one who has encountered Jesus, et pour celui qui a rencontré Jésus, if he tells you what next, et s'il vous demande qu'est-ce qui vient après, the next assignment is an encounter with the person ce qui vient après, c'est une rencontre and the ministry of the Holy Spirit. personne et le ministère du Saint-Esprit. reading the Bible and the study of scripture outside of the influence of the Holy Spirit you will only detect error and you all that you are going to see in the bible is a group is there disjointed statements that don't add up lorsque vous lisez la bible sans la compréhension que le saint-esprit donne c'est les erreurs seulement que vous allez ramasser et vous allez voir des points des phrases qui semblent être déconnectées les unes des autres it is the holy spirit who will bring out the richness of the word and minister to you c'est le saint-esprit qui fera ressortir la richesse de la parole et vous l'appliquez au cœur And then the third encounter Et la troisième rencontre, is the word of God. c'est la parole de Dieu. Go and buy a Bible. Allez, acheter un stylo. Obtain grace to study it. Euh, euh, pardon, allez acheter un livre, 10 dit, dit, grâce pour l'étude. The, our pulpits must be full of scripture and doctrine, not stories. Nos, nos pupitres doivent être remplis de la doctrine et des écritures, non pas des histoires. Believer, Croyant. What do you know about prayer? Que savez-vous au sujet de la prière? What do you know about failure? Qu'est-ce que, que savez-vous au sujet What do you know about success? Que savez-vous au sujet de What du do you know about character? Que savez-vous au sujet du What caractère? do you know about sin? Qu'est-ce que vous savez au sujet What du do you know about togetherness? Qu'est-ce que savez-vous au sujet de l'unité? That is the assignment of doctrine. C'est ça la mission de la doctrine. Doctrine brings you to the place of understanding la and stature and growth. Vous envoie à un niveau de compréhension, de stature et de croissance. and then finally et finalement as a mighty man of God en tant qu'un homme de Dieu puissant you can look at somebody vous pouvez regarder quelqu'un who is an entrepreneur qui est un entrepreneur and don't push the person as if he's less spiritual. Et il faut pas repousser la personne comme si elle était moins spirituelle. You can bring him and say, God raised you to complete me. Il faut la rapprocher et lui dire, Dieu t'a fait venir vers moi pour me compléter. It is, it is true that I'm a preacher. C'est vrai que je suis prédicateur. But one day I will need to build a church. Mais un jour j'aurai besoin de bâtir l'église. That's where the anointing on your life comes to help. C'est là que l'onction qui est sur ta vie va se manifester. I may be a great preacher. Peut-être que je suis un grand prédicateur. But I may not understand leadership principles. Mais je ne comprends pas les principes de leadership. And your vision will be stunted and small not just because of demons but lack of wisdom and know-how. Et ta vision sera rabougrie pas parce que tu ne connais pas mais parce que pas parce que tu n'es pas ouais mais parce que tu as so pas connaissance. So when God says you are going to be great. Alors si Dieu dit que vous serez grand. He says it because there is a leader and a system builder. Parce y a un leader, un bâtisseur de Who will help and support you to rise. Rise up on your feet. Tenez-vous debout. Now watch this please. Maintenant, regardez. Watch this. Regardez. We're wrapping up. On va, on va mettre fin. Except for the last rows, I want you to hold someone's hand if you can. À l'exception de la dernière rangée, je voudrais que vous attrapiez la main de quelqu'un. Tenez la main de celui qui est à côté Just de vous. Just hold someone's hand. de, de- de la dernière rangée. We are going to start my session tonight Nous allons commencer ce soir with a prayer over Cote d'Ivoire. avec une prière sur la Côte d'Ivoire. The walls of division les murs de division. This pastor is get better than this. Ce pasteur est mieux que celui-ci. Oh, this prophet is higher than this. Oh, ce prophète est plus grand que celui-ci. We are going to autre. throw that nonsense out of the window. On va rejeter cette euh, cette euh, cette stupidité. And together we are going to stand. Et ensemble on va se lever. And say the church in Côte d'Ivoire will stand. Et on dira the revival in Côte d'Ivoire will come. Ferme. Le réveil de la Côte d'Ivoire viendra. Even if I'm more anointed than you, même si je suis plus loin que toi, I will still appreciate your contribution. Je vais tout de même apprécier ta contribution. Whatever you need to learn from me, tout ce que tu as besoin d'apprendre de moi, learn it with humility and don't be ashamed. Apprends-le avec humilité et ne sois Whatever pas. I need to learn ne from sois you, pas dans la honte. Ce que je dois apprendre de toi, learn it with humility. Apprends-le avec humilité, n'aie pas honte. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? So while the prayer warrior is praying, Donc pendant que le guerrier de la prière est the en train politician de prier, is making policies that support the program of God. Le, le politicien est en train d'écrire des politiques de, de gestion the qui soutiennent le plan de Dieu. The businessman is providing value and then getting financial rewards in exchange and he's supporting the prayer warrior to remain and not be discouraged. L'homme de Dieu est en train de créer de la valeur et fournir les ressources pour soutenir l'homme de prière pour qu'il ne soit pas distrait. The educator is there raising the next generation after the fear of God enseignant est en train de se préparer à prêter la prochaine génération. And the mother is there raising the next prophet. Et la mère est en train d'élever le prochain prophète. If they ask you which of them is relevant, the answer is all of them. Lequel d'entre ceux-là est important? Votre réponse doit être eux tous. When it's time to clap, I know you will clap for Joshua Selman. Quand il sera l'heure d'applaudir, je sais que vous allez applaudir pour Joshua, say, ah, Joshua you are the mighty man of God. Et vous allez dire, ah, tu es un puissant homme de Dieu. And I appreciate that. Et j'apprécie ça. But it's not true. Mais c'est pas vrai. I am standing here. Je suis ici. Because there is an intercessor you cannot see praying for me. Parce qu'il y a un intercesseur quelque part que vous ne voyez pas qui est en train de prier pour moi. I came here. Je suis venu ici. Because there is a pilot who knew his job well Parce and flew me well to bring me. Qui connaissait bien ton travail qui m'a fait voler jusqu'ici. When I arrived at your airport, quand je suis arrivé à votre aéroport, there was a kingdom driver who drove me with dignity to bring me here. Il y avait un chauffeur du royaume qui m'a conduit avec dignité jusqu'ici. Je prêche et vous m'entendez. Because somebody is at the back of this sound system making it work. Parce que quelqu'un est derrière en train de manipuler le, système sonore pour que vous m'entendiez. This gentleman has been walking up and down while you are enjoying the sermon. He's laboring, snapping. Ce monsieur là, il monte, il descend pendant que vous êtes en train d'écouter le message. il est en train de travailler dur à prendre des photos. So that 30 years from now. Afin que 30 ans, dans 30 ans. you can tell your children there was once a conference and God moved. À vos enfants, il y a 30 ans, j'étais allé à une conférence. The next time they ask you La who, prochaine fois qu'on va vous demander who is really great, qui est vraiment important, qui est vraiment grand, the answer is everybody. La réponse est tout le monde. Hear me. Écoutez. The revival that you want to see come upon the French speaking nations. Le réveil que vous voulez voir dans les nations francophones. Especially Côte d'Ivoire. particulièrement dans la Côte d'Ivoire, it will not be a revival of a few superstars. ce ne sera pas le réveil piloté par quelques superstars. All that nonsense will not happen again. Toutes ces âneries n'arriveront plus. Please hear me. Écoutez. Je vous ai demandé de vous tenir les mains les uns des autres, les uns les autres. Afin que le Saint-Esprit utilise ceci. Pour vous enseigner quelque chose ce soir. Pour ceux d'entre vous qui êtes seuls dans votre camp comme ceci. I am the only one God is using. Et puis vous, vous dites, je suis le seul que Dieu est en train d'utiliser. I am the only one who has this revelation. C'est moi seul qui ai la révélation. It is not true. C'est pas vrai. Every time you think you are the only one God is using. Chaque fois que vous pensez que vous êtes le seul que Dieu est en train d'utiliser. It's a sign that there is an attack from the devil in your life. C'est le signe que le diable est en train de vous attaquer. Right from the day of Pentecost. Depuis le jour de la Pentecôte until now jusqu'à ce jour the Holy Ghost is still raising men. Le Saint-Esprit continue de susciter les Just because you cannot see them does not mean they are not there. Parce que vous ne les voyez pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. There are many of you here. Il y a plusieurs d'entre vous ici. Who are very powerful and deep people in the spirit. Qui sont très puissants et profonds en esprit. But you humbled yourself and came for this conference and Mais you vous sat vous êtes quietly. Humilié, vous êtes venu à cette conférence et vous êtes assis calmement. It does not mean you are not anointed. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas And it does not mean the hand of God is not upon you. Ça veut pas dire que la main de Dieu n'est pas sur vous. And every wise preacher Et tout prédicateur qui a la sagesse, when you are preaching and talking to people, lorsqu'il est en train de prêcher et parler aux gens, it's important for you to understand that scattered within that crowd, il est important qu'il sache que dans la même foule, are people with a deep experience with God. Se trouvent des gens qui ont une expérience profonde de Dieu. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. My first message tonight. Mon premier message ce soir. There needs to be a restoration of authentic Christianity. C'est qu'il faut qu'il y ait la restauration de la chrétienté Not Christianity vraie, that is built just on men of God. There is a place for honor of ministers Par and all of that. la chrétienté qui est bâtie seulement sur les hommes de Dieu. Il, y a, il, y a, il faut accorder l'honneur aux hommes de Dieu. Authentic Christianity is built on Jesus. Mais l'authentique chrétienté est basée sur Jésus. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Respect men of God. Il faut respecter les hommes de Dieu. Honor great people. Il faut honorer des gens qui sont grands. But let no one take the place of Jesus. Mais que personne ne prenne la place de Jésus. And then for some of you, return back to the place of intimacy with the Holy Spirit. Some of you may need to go and download worship songs. Le Saint-Esprit. Vous devez aller et télécharger After this conference Après cette conférence ce soir, some of you need to return back and say, Holy Spirit, I left you five years ago. Vous devez retourner dire Saint Esprit, je t'ai abandonné il y a cinq ans. But like the prodigal son, I return Mais back comme again. le fils prodigue, je reviens. And don't you say, me, I'm a businessman, I don't need the Holy Spirit. Il faut pas dire, non, moi, je suis un homme de Dieu, un homme d'affaires, pardon, j'ai pas besoin du Saint-Esprit. The first revelation of the Godhead in the Bible was the Spirit of God. La première révélation de la divinité dans la Bible, c'était l'Esprit de Dieu. There are many of you who need to return back to the soundness of the doctrine of scripture. Il y en a plusieurs parmi vous qui devez revenir à la saine doctrine. Enough of teaching as assumptions, enough of teaching opinions, we have to restore doctrine to the body of Christ. Il y en a assez de prêcher vos présuppositions ou de prêcher vos inventions. Il nous devons revenir à la doctrine de la parole de Dieu. I'll talk more about that tomorrow. J'en parlerai davantage demain. And finally, Et finalement, enfin, you need to know that the person who is by your left and right vous devez savoir que la personne qui est à votre droite et à votre gauche is an important component for igniting and preserving the revival in Côte d'Ivoire. Est une composante importante pour le déclenchement du réveil et le maintien du réveil en Côte d'Ivoire. So if you are saying apostle, a unique prophet, oh, I respect you and I appreciate you. Donc si vous me dites apôtre, moi je suis un prophète singulier, particulier à ma manière, je vous respecte. But a prophet alone cannot bring the revival. Mais un prophète à lui seul ne peut pas apporter le réveil. I'm mighty one. Everybody in Côte d'Ivoire knows suis, me. Je suis évangéliste, je suis puissant, tout le monde en Côte d'Ivoire me connaît. I appreciate you. Je t'apprécie. But an evangelist alone will not Mais do the work. à lui seul ne peut pas apporter le réveil. Apostle, I'm a businessman. I have all the money to build any church. Je suis homme d'affaires. J'ai tout l'argent pour bâtir quoi que ce soit. I respect you. Je vous respecte. Money does not cast out spirits. Mais c'est pas l'argent qui chasse les démons. It does not heal the sick. Ça ne guérit pas les malades. Hold my hands. All of you hold your hands. S'il vous plaît, tenez-vous les mains les uns les autres. Please don't be tired, we are wrapping up. The first prayer I want to lead you to pray ne soyez pas fatigué, on va mettre fin maintenant. as a nation as, and as people que je voudrais que vous en tant que nation, en tant que peuple, is a prayer of repentance. c'est une prière de repentance. The word repent is not a word for sinners. Le mot repentance n'est pas un mot pour les pécheurs. To repent means to realign yourself to the standard. Se repentir, ça veut dire se raligner avec la norme, le standard. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? There is a song that says. Il y a un chant qui dit. And I have believed in a lie. J'ai cru au mensonge. That you were unable to help me. But now, oh Lord. Seigneur, I see my wrong. Je vois mes Heal my heart and show yourself strong. Et montre ta puissance. And in my heart and with my song. oh Lord, oh, be magnified. Oh Lord, be magnified. Seigneur, sois magnifié. Hear me. Écoutez. You're going to pray. Vous allez prier. You know which of these four foundations are not steadfast and sure in your life, vous savez lequel de ces quatre fondations n'est pas bien établi dans votre vie. On behalf of yourself and we'll pray together on behalf of Côte d'Ivoire. Vous allez donc prier en votre propre nom mais aussi au nom de la Côte d'Ivoire. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Go ahead and pray. Father, restore Jesus to our pulpits. Père, restaure Jésus à nos pupitres. More than men of God and celebrity stars, restore les Jesus. Hommes de Dieu, les, les célébrités, restore Jésus. Restore Jesus Jesus to our churches, Jesus to our banks. Jésus dans nos églises. Go ahead and pray. Jésus, pray, pray, pray, Please pray. Prie, prie. Just a few minutes. Priez juste quelques minutes. Jesus at the center of it all. Please pray. Priez. Jesus at the center of it all. Priez. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus So from my heart to the heavens Jesus be the center It's all about you Yes, it's all about you in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Prayer point number two. Deuxième sujet de prière. Spirit of the living God, invade our lives, invade our homes, invade our churches. Let there be a restoration of authentic Christianity, authentic power, authentic godliness. Someone is praying. de la puissance authentique et authentique. Spirit of God, Esprit de Dieu. As a nation, Côte d'Ivoire invites you. Come again. Come again. Like a mighty rushing wind. Come upon preachers. Come upon businessmen. Come upon politicians. The young and the old. Come avant. Pray for a restoration of doctrine. Priez pour la restauration de la doctrine. Lord, let there be a restoration Seigneur, of doctrine. Qui est restauration de la doctrine. Authentic spiritual communication. Une communication spirituelle That the word of God will gain supremacy. Que la parole de Dieu ait la suprématie. In the lives and the minds of God's people. Dans la vie et la pensée du peuple de Dieu. Finally, Fina, enfin, For this one, I'm sure we're going to be praying it every day till I leave. Je crois qu'on va faire cette prière chaque jour jusqu'à ce que je I want you to mention the name of every church you know in je, Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous mentionniez le Every nom de man of God you know, que vous connaissez, tout homme de Dieu que vous connaissez, who truly names the name of God, whether it's your pastor or not. Qui sincèrement I want you to say, Lord, Jésus, thank you for the gift of this person. We pray that they will remain. Dire, we pray that they will rise. Even if they have not blessed you personally, pray for them. On behalf of those they are blessing, go ahead and pray. Father, we pray for every church. Père, we pray for every prayer group. We pray for every apostolic and prophetic platform. apostolique et prophétique. We pray for every evangelistic platform. Pour chaque euh, d'évangélisation. Let every man of God rise, oh God. De Dieu se lève. Those who are discouraged, restore them. Those who are backslidden, show them mercy. Ceux qui ont rétrogradé, leur miséricorde. Those who are doing well, keep them. Ceux qui font bien, aide-les. Let there be a healthy appreciation. Qu'il y ait une saine appréciation of the contribution de la contribution of one another de chacun to this kingdom come project. À ce projet du royaume. Pray, Lord, help me appreciate Priez. the politicians. Seigneur, aide-moi à apprécier Give les Give me an appreciation for the business people. Donne-moi un cœur qui apprécie les hommes d'affaires. Give me an appreciation for the pastors and the leaders. Donne-moi un cœur qui apprécie les pasteurs et les responsables. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Now, let me encourage you. Permettez-moi de vous encourager. All through the remaining days of this conference. Les jours qui vont suivre lors de cette conférence. Please I want you to invite anybody and everybody that you find. S'il vous plaît, je voudrais que vous invitiez tout Because ce tomorrow, que vous allez trouver. Tomorrow we are going to have the time and I'll be sharing a few things with you. Parce que demain nous allons prendre le temps, je vais partager certaines choses avec and vous. And then we'll have the opportunity to pray for the sick. Et nous aurons l'opportunité de prier pour les malades. And to prophesy and to minister over your life. Et aussi de prophétiser et vraiment de rendre ministère. I leave you with one assurance. Et je vais vous laisser avec une, une assurance. You will never be the same. Vous ne serez plus jamais la même personne. Alléluia. Alléluia. And other instructions will be coming in the course of the conference. Et donc, euh, je vais venir le, tour, le cours de cette conférence. Please let your heart be attentive. Et je voudrais que vous ouvriez le cœur. But as for tonight, en ce qui concerne ce soir, the message that your man of God brought on the anointing for predestination. L'onction, le message que votre homme de Dieu a apporté par rapport à l'onction de la prédestination. And this message now on authentic Christianity. Et ce message sur euh, la chrétienté authentique. Please go and listen to it again. S'il vous plaît, retournez et écoutez encore. And between tonight and tomorrow's et entre maintenant et demain, find at least one hour and pray in the spirit. Trouvez au moins une heure et priez en esprit. You can pray as a group. Vous pouvez prier en groupe. You can wake up in the night and pray. Vous pouvez vous réveiller au milieu you de la nuit. You can pray as an individual. Vous pouvez prier individuellement. But please make sure you pray. Mais s'il vous plaît, assurez-vous de prier. May the Lord bless you. Puisse le Seigneur vous bénir. Let it be for you from glory to glory. Et qu'il vous fasse aller de gloire en gloire. In Jesus name. Au nom de Jésus.